待ってうん待って俺も血に入ってるからいいよもう疲れてるやだ一緒に入ろうよ一緒に入ろうよいい食い込む食い込むからやめて終了さあ始まりました少量チャンネルの翔太です今回はですね何をするかと申しますと今回はいないんです 実は。まあ、何をするかと申しますと、ドッキリでもないけど、隠し撮りをしたいと思います。イエーイで、何を隠し撮るかと言いますと、普段ですね、僕らお風呂別々に入ってるんですけども、お風呂を一緒に入ろう って言い続けたらどうなるかっていうのを検証したいと思います。はい。というわけでですね、あの、まあ、絶対入ってくれないんですよ。カメラ回ってる時でしか。だし、まあ、ちょっとね、お風呂狭いっていうのもあったりするんですけどね、あんま一緒に入ってくれないので、入ろって言ったらどうなるかっていうのをちょっとね、やってみようかなと思ってました。ましたじゃないや、やったんです。昨晩それをですね、撮っておいたので、そこをちょっと見てもらえればなぁと思ってたりしてます。 でみんな。笑わないで。俺も笑っちゃうから、釣られちゃうんよ。なんか一人で取り慣れてないからさ、もうどういうテンションでやっていいかわかんないしさ、なんか人に、なんかちょっとヤジとか、ヤジじゃねえや。 <laughs> ヤジとか欲しいんだけどさ、ちょっとさ、そういうのないからさ。まあとりあえずや、もうそれは取ってあるので見ていってもらおうかなと思います。それではレッツゴーひょにょ ってうん待って何何よ俺もに入ってるかいいよもう疲れてるやだ一人で入ってるなんで待って待って待って待って一緒に入ろうよだから癒すよ俺さ今日は、一緒に入りたいなって思って ねだってもういいもうさっと入ってささっとご飯食べればいいじゃんもう一緒に入ろうよいいよもう一緒に入ろうよいい俺今日は一緒に入る予定で過ごしてたの今日は一緒に入るぞって思ってたのいや今日はいいや今日はいいいつもじゃんいつ入んのいつもそうじゃん動画だけかっこいいふりして わあ <laughs> 下打ちした <laughs> ねちょっと待って、ね、ちょっと洋服伸びるから僕のだよ <laughs> まあいいよそこまで脱がしてやれよ違うんだって何俺も入りたいんだけどいいいいじゃあねもう俺一人だ俺一人で入泣かないで俺一人で入るから泣かないで泣かないでああもう さーっと上げ上が俺もはみるさーっと入ってさ終了さーっと入ってさーっとご飯食べてさ何よもう一緒じゃん <laughs> 一緒じゃないよ一緒じゃん真白 T は一緒だけどえじゃあやんいいよ一人でいい一緒に入ろういいよもう一緒に入ろうよ何いやなんでお湯大節約なる ケチだねケチじゃないんだってケチじゃないなんでもうなんで脱がせないのよなんで脱がせない脱ぐのはダメなんで <laughs> 脱ぐの脱がないとお風呂入れないだから一緒にお風呂入ろうっていうふうな約束してくれたら脱いでいいよ入りますあ本当一緒に入る入ります入るんでしょなんで <laughs> もうなんで <laughs> なんもう食い込む食い込むからやめてなんでそんな一緒に入ろうよなんでそんな一緒に入りたいの一緒に入ってた時期あったじゃんいやそんなのさもう昔は昔今もうよだから食い込む食い込むからやめてなんで笑ってんひょにょねちょっとさ入ろうよ一緒に。 なんで一緒に入ろうなんでまあいいけどさたまにはさお背中お背中を流ししますよじゃあ全身洗って全身洗う全身洗ってよ全部ボディーソープで髪も全部なんでボディーソープで髪洗うのあていうかシャンプー買った <laughs> ボディーソープでだって変わられるぐらいだから別に髪までいっても別にそんなにキシキシになるよキシキシになっちゃうよ、うん、キシキシになっちゃうよダメなんだって脱ぐのはダメだから俺と入るの約束してくれたらいいよえじゃあ入る入る入るいいよじゃあ、うん、あじゃあ脱いでなんでなんで、ね、そんなさ嫌な顔しないでよあっ 出たスタースタースターの顔 <laughs> ちょっとバカにしてんだろしてないよスターの顔出ましたねもう入ろう入ろうなんで翔太早く脱いでよ一緒に入るんでしょ何え一緒に入るんじゃないの あとであとであとであとでだっであとでって何え入らないの何入らないの入る入る入る入るじゃあ早く脱いで早く脱ぐから脱ぐからちょっと髪濡らしとけようん終了 はい。というわけでですね、実は、あの、これ撮ってたこと伝えてないんですよね。ということは、皆さんがここで見てると同時に、りょうも、あ、あんなことされてたんだっていうのを知るっていうお話ですね。はい、すいません、なんか。 はい。はい。というわけで、今回はですね、まあ、終わろうかなと思います。はい。この動画が面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いいたします。では、また。バイバーイ。 と実はですね、ここ座るところ変わったじゃないですか。いつもと背景変わったじゃないですか。この後ね、実はソファーが届くんです。うおいろいろ家具も、そこまで変わってないけど、配置が変わったので、近々ルームツアー、この次かな、やろうかなと思ってたりしてますけど、まだわかんないけど、まあそんな感じで終わります。さよなら。バイバイ。